допуску братів до храмів є протиправним, тому що монастир не визнає е, це протиправне розривання договору користування майном. Тому е, монастир буде всім законним способом захищати свої права в не визнаємо, Це я вас прошу, діліться, стійте скрізь і моліться. Я думаю ще раз, що наша поліція є люди дуже хороші, тому що тепер ми заїжджаємо і виїжджаємо. Я до них звертався так само службу безпеки, але як і в нас є 12 юда, там теж є люди, які настроїть. Але все одно я дуже вдячний вам, хто нас буде чути, поліції і службам, які є, спасибі. І будьте розумні сповнюйте так, щоб було перед Богом спільно і перед людьми неприємно. Там кажуть, я вже знаю Кравчука, який він перебував. При кучмі ми всі блаженствували, всі, і держава, і церква, тому що тільки прийом строїли. Ющенко, Янукович, який наробив біди. І теперішній президент. Бог їм суддя.